Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм Снежной Королевы. Вот так вот выглядит в запечатанном виде у нас в индивидуальной упаковочке. Упаковочка уже у нас с ручкой идет. Очень удобно таскать, то есть даже пакет можно не приобретать. И он на молнии. То есть поносили, аккуратненько убрали. Он у вас лежит, никому не мешает. Вторая у нас визитка интернет-магазина Grand Star.ru. Давайте рассмотрим костюм Снежной Королевы. Данный товар очень э, хорошо берут детские сады, школы, э, так как мультик и сказку «Снежную королеву» знают и взрослые, и дети. У нас в товаре подъюбник вот такой вот. Э, он раскрывается большой, будет пышный подъюбник на резинке. Ну, он просто обычный белый прозрачный. Я думаю, что его можно не скрывать, потому что он будет вот такой огромный. Ну, в принципе, обычный белый подвижник. С ним будет платье очень пышное. Далее в комплект у нас входит головной убор, то есть корона. Вот такая вот корона из блестящей ткани. Посмотрите, вот так вот это выглядит. Сзади корона у нас идет на липучке, то есть большая длинная липучка по голове, вы ее можете регулировать такая вот объемная большая корона. Вот так вот выглядит. Далее в комплект у нас входит кофточка. Вот такая вот кофта. Здесь идет большой у нас воротник, посмотрите, цветной с серебристой вышивкой, как он красиво переливается. Сзади воротник у нас просто атласный голубой, а вот стоечкой вот так вот он делается воротничок. Кофточка у нас идет на пуговичках, на кнопочках, вот такие вот кнопочки. Здесь блестящая ткань идет серебристая. Длинные рукавчики, вот такие вот рукава. Сверху они идут прозрачные и потом такая же серебристая Ткань идет как на воротнике, а вот такая вот блестящая вставочка ткань. И далее вот такой рукавчик у нас тянется. К кофточке у нас пришит такой вот фатин пышный, белый, голубой. Посмотрите. Это по верху уже юбочки будет идти вот такая вот ткань пышная. Но это все разглаживается. У нас они просто сложены лежат в упаковке. Сзади это выглядит вот так. Я вам покажу. Вот так вот красиво расправляется по талии. И вот тут вот и блестящая ткань с пайетками. Такая плащевая ткань серебристая. То есть это вот так вот пышно будет на юбочку. По спинке у нас идет вот такой вот, как корсет на шнуровочке. То есть здесь вот петельки можете регулировать, шнуровать, как вам удобнее. В комплект уже входит голубенькая шнуровка. И переплетаете, затягиваете так, как вам удобно под э, ширине спинки. И, конечно же, в комплект входит атласная голубая юбка вот такая вот юбка. Юбка на резинке тянется. По низу у нас юбка идет э, с вставками из серебряной плащевой ткани. Тоже можно сказать, как сосульки такие. Вот так вот выглядит. Юбка довольно пышная. Она уже также идет с подъюбником. Посмотрите, подъюбник из сеточки идет. Вот такой. Она уже и так довольно объемная смотрится. То есть э, вы можете данный костюм носить и без подъемника, потому что уже есть подъемник, то есть тот белый может и не пригодиться, она и так будет пышная. Но если вы хотите более пышный вариант, то, конечно же, одевайте подъемник. И у нас получается вот так, что, что юбка вот эта, наверх одеваешь вот так вот кофточку, и поверх юбки вот эта вот белый, э, белая сеточка, она как раз вот так вот э, наслаивается на юбку. Вот если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.